Haleluya, wandugu wapendwa, ninawasalimia katika jina la Yesu Kristu, ninawasalimia katika jina la Yesu Kristu kwa siku ya leo. Ni siku kubwa sana, ni siku ya neema kubwa sana ambayo Mungu ametuwezesha, Mungu ametusaidia, Mungu ametupatia neema, Mungu amenipatia sai ya kukuja mbele yako ndugu yangu. Mungu akubariki na Mungu akutendee mema popote kwenye kuleta neno la shukrani mbele za Mungu kwa neema kubwa ambayo Mungu ametusaidia kuanza mwaka tokea mjanvier mpaka leo tuko mudesambre, ama tangia mwezi wa kwanza mpaka leo tuko mwezi wa kumi na mbili. E, ni jambo kubwa la kumshukuru Mungu, ni neema kubwa sana kutoka kwa Mungu. Ndugu yangu, ikiwa na wewe uko mzima pale popote kwenye huko umshukuru Mungu na umtukuze Mungu ambaye aliweza kutulinda mwaka hii mzima yote. Tumefikia siku ya leo Ah, na tunaamini pamoja na Mungu ya kwamba ikiwa tumefika mahali hapa kwa siku ya leo na kesho na kesho yake tutamaliza mwaka mzima kabisa. Mungu iko upande wetu. Mungu akubariki ndugu mpendwa, na Mungu akutendee mema. Naamini sana kama mwaka ya mpya tutaianza pamoja na Mungu wetu. Ndugu yangu, sijui ulitembea namna gani pamoja na Mungu, sijue ulienda pamoja na Mungu wako tokea kumwanzo wa mwaka mpaka leo Akiwa ah, ulitembea vizuri na Mungu, Mungu akuzidishie mema sana. Ni jambo la kumshukuru Mungu na kumrudishia Mungu tukufu na heshima na shukrani. Na wewe ndugu yangu mwenyewe ukuweze kutembea vizuri pamoja na Mungu katika mwaka yote mzima. Pia Mungu akubariki na Mungu akusaidie pia. Ninaamini mwaka hii utachagua kitu chema. Ninaamini mwaka hii utachagua kutembea pamoja na Yesu Kristo, Bwana wetu na Mwokozi wa maisha yetu. Ikiwa tumefika mwaka leo, siku ya leo hii, tariki ya leo, ni kusema ya kwamba hatukuwa wazuri kushinda wengine wote ambao hawako kwa siku ya leo. Kuna wenye walitaka nao wakuwe leo, lakini hawako. Kuna wengi walikuwa na mipango mizuri ya mwaka kesho, ya miezi fulani, lakini hawakuifikiria. Lakini ikiwa ndugu yangu, tumekuwa tuko hai siku ya leo, hatuwezi kosa jambo la kumshukuru Mungu hatuwezi kukosa jambo la kumrudishia Mungu tukufu na heshima na shukrani, sababu Mungu wetu Mungu wa mbinguni anatulinda kila leo, Mungu anatuchunga kila leo, Mungu anatupatia uzima bure, Mungu ametulisha bure, Mungu ametuvika bure, ametupatia pumzi ya uhai. Hii ni jambo nimekumbuka andiko moja nasema ndani ya Isaya ya kwamba Mungu anasema ya kwamba mbinguni ni kiti changu cha ufalme, duniani ni mahali pangu pa kupumzishia miguu. Lakini anauliza tena, ikiwa mbinguni ni fasi yangu ya kupumzikia, ya kupumzishia miguu yangu, ni nyumba gani mtanijengea kudunia Kwa sababu hivi vyote ni mimi Mungu niliyeviumba. Akasema tena pale ya kwamba roho ina moyo unaopondekana moyo unaokubali kusikia neno lake ni pale Mungu atatia miguu yake kwa kupumzika. Ndugu yangu, kitu kya lazima ningekutakia kwa mwaka mpya yenye minakusuwete mwaka mpya. Acha Mungu akuye apumuzikie ndani mwako, acha Mungu akuye aingie ndani ya maisha yako, acha Mungu akuye atawale ndani ya maisha yako katika mwaka hii tunaenda kuanza. Bwana Yesu asifiwe sana. <coughs> Samahani. Inawezekana ulitembea vibaya katika mwaka isha, inawezekana ulikutanana na marafiki wabaya Inawezekana ulitembea gisi haimpendeze Mungu, inawezekana haukuchagua njia ya, ya kumpendeza Mungu, inawezekana kuna mahali ulipotea katika mwaka ambayo tunataka kwenda kumaliza. Lakini ndugu mpendwa, ikiwa lichagula rafiki mubaya katika mwaka hii tunamaliza, chagua rafiki wazuri ambao watakusogeza katika neno la Mungu, katika wokovu wa Mungu, katika mapenzi ya Mungu. Ukisha kusogea katika mapenzi ya Mungu, baraka ya Mungu itakuwa pamoja na wewe vile vile. Bwana Yesu asifiwe. Chagua marafiki wazuri. Inawezekana ni wewe peke ulitembea vibaya, lakini nakutakia uchague mwenendo mzuri pamoja na Yesu kristu Bwana wa mabwana akuya pumuzikie ndani mwako, kama vile maandiko matakatifu inasema ndani ya Isaya, akuya pumuzikie ndani mwako. Mungu anasema manyumba, hivi vyote vyenye mko navyo, hivi vyote mnatengeneza, kujenga manyumba, kuuza magari, kufanya nini kila kitu huko nacho, vyote ni Mungu aliviumba, vyote vyenye viko chini ya jua. Hana lazima ya pesa zako, hana lazima ya nyumba yako mzuri, hana lazima ya mavazi yako mzuri. Anapenda kuona unapendeza, sababu uko mwana wake, unapaswa kuonekana huko utukufu wake. Hivi vyote anatupatia kusudi <coughs> tujifurahishe navyo, tufurahi pamoja na yeye, pamoja na hivi vyote, lakini hana lazima ya vile vitu yako Mungu iko njo na lazima ya roho yako. Mungu iko njo na lazima yako, kwa sababu ikiwa alimtoa mwana wake Yesu Kristo wa pekee kwa roho ya upendo, kwa moyo wa kutununua, kwa moyo wa kutusaidia. Ndugu mpendwa, alikuwa na upendo sana na iko na upendo sana huyu Mungu, na naendelea kuwa na upendo sana. Chagua Mungu, chagua Yesu Kristo. Mwaka hii tutembee pamoja na Yesu Kristo, mimi na wewe tumufurahishe Mungu, tufanye hesabu ya moyo wetu, tufanye konte ya moyo wetu, tuangalie namna gani tulitembea na Mungu katika mwaka mzima namna gani tulimheshimu Mungu katika mwaka mzima, namna gani tulimpendeza Mungu katika mwaka mzima, namna gani tulimtumikia Mungu katika mwaka mzima. Esike katika utumishi wangu sikuweza kumwacha Mungu, esike katika utumishi wangu sikuweza kumkosea Mungu. Haleluya, wandugu wapendwa eti katika mwenendo wangu sikuweza kumwacha Mungu. Unafanya hesabu unajiuliza katika mwaka mzima, nilitembea na Mungu wangu namna gani? Nilimtumikia namna gani? Nilimkosea wapi? Nilitembea vipi katika maisha yangu? Ukisha kufanya konte ya moyo wako, ndugu yangu, ukiona ulitembea vibaya, ukiona ulimkosea Mungu, ukiona ulimwacha Mungu, ukiona ulimtumikia kwa udanganyifu, ukiona ulimtumikia kwa uongo, ukiona ulimtumikia kwa kufurahisha watu kakosa kufurahisha Mungu, ufanye konte ya hesabu ya mwenendo wako, utashuka mbele za Mungu na kumwambia Mungu, baba yangu, nimetembea mwaka mzima hivi, lakini mahali hapa nilikukosea, nilikukosea, nilikuacha, nilienda hivi, nikakuacha, nikafuata mapenzi yangu. Lakini Bwana, naomba mwaka hii ambayo Bwana umeniweka tena ndani, nianze hii mwaka pamoja na wewe Baba, sitakukosea tena Baba, sitarudia tena, sitaambatana tena na marafiki mabaya, sitavutiwa tena na marafiki mabaya, ila ni mimi ndawavuta katika upendo wako. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya, watumishi wa Mungu na wajakazi wa Mungu na watoto wa Mungu wote kadhalika. Mubarikiwa watoto wa Mungu popote kwenye muko, na kutakia ndugu yangu kuchagua kutembea na Mungu katika mwaka hii. Chagua kutembea na Mungu, chagua kumfurahisha Mungu, chagua kumtembea pamoja na Yesu Kristo ndiye Bwana wetu na mwokozi wa maisha yetu. Unajua ndugu yangu, ukamupenda Yesu, ukamtafuta Yesu, ukamchagua Yesu, ukamwamua Yesu, ukasema nimeacha vile vyote ambavyo vilinipoteza mwaka mzima na kuamua kutembea pamoja na Yesu Kristu, ndugu yangu, na mbingu zitashangilia na mbingu za Mungu Baba zitafurahi, na Mungu Baba atakuheshimu sawa sawa na vile na wewe ndugu yangu utapata kumheshimisha na kutii kutembea katika mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ndio njia yetu ya baraka. Yesu ndio njia yetu ya kumwona Mungu. Yesu ndio njia yetu ya amani na salama. Bila Yesu, abusance ya Yesu katika dunia hii, shetani atakusarau. Abusance ya Yesu ndani ya maisha yako katika katika dunia hii yenyetu kwamo, utamtumikia shetani bila kujua, utapotea munjia za upotevu bila kujua. Usikubali kukosa absence ya Yesu ndani ya maisha yako. Haleluya. Usikubali kukosa asante ya Yesu. Unajua wakati unakuwa na presence ya Yesu ndani, ndani, ndani ya maisha yako, unajua wakati unatembea ndani ya Yesu Kristo, unajua wakati unatembea pamoja na Mungu utakuwa na furaha ndani ya moyo wako. Hata unakutanana na vilima ya dunia hii, utajua kama siko mimi peke, hivi vyote nitavuka, kwa sababu niko na mwongozi wangu ambaye anayeniongoza toka mwanzo, ambaye aliyeninunua kwa damu yake, na ndio maana nimeitwa mwana wake leo, na ndio maana nimeitwa uchaguliwa wake leo. Bwana Yesu asifiwe, watoto wa Mungu. Nakutakia ndugu mpendwa, uchague jambo njema. Ikiwa popote kwenye ulimkosea Mungu, ikiwa ulitembea vibaya, ikiwa ulivutiwa na wandugu wa baya ikiwa ulivutiwa na marafiki wabaya, ikiwa ulivutiwa na tamaa mbaya, ikiwa ulivutiwa na kila kitu chochote, ndugu yangu, na kuomba na kusi sana urudie kwa msimamo tutumikie ama tutembee katika wokovu wa Mungu ama tutembee katika wokovu wa Yesu Kristu, nitakuwa furaha sana katika maisha yako na katika maisha yako mpendwa. Mungu akusaidie popote kwenye uko. Chagua marafiki wazuri, chagua njia nzuri, chagua kumpendeza Mungu. Maandiko matakatifu inasema ndani ya kitabu cha Kumbukumbu la Torati, maandiko matakatifu, Mungu anasema anatia uzima na mauti, anakuambia we peke uchague. Maanake ni nini? Anatia mabaya na mazuri. Ukataka kuchagua mabaya, chagua Ukataka kuchagua mazuri, chagua. Lakini mimi kama mjakazi wa Mungu sikutakie kuchagua mabaya, ila nakutakia neema ya Mungu Baba wa mbinguni ikuje kwako, uchague mambo mazuri, uchague njia nzuri, uchague njia ya uzima, usichague njia ya mauti, usichague njia ya dhambi, usichague njia ya giza. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, katika dunia kuna njia mbili dunia yote yenye iko yenye tunaishi ndani kuna njia tu mbili na hii njia mbili ukijikutana hauko ndani ya mapenzi ya mungu jua kama umechagua njia ya shetani ukijikutana huko ndani ya, ya mapenzi ya mungu jua kama umeacha njia ya shetani umechagua njia ya mungu na kusuwetee mwaka mzuri ndugu yangu, na kusuwetee mwaka wa wokovu, na kusuwetee mwaka wa amani, na kusuwetee mwaka wa baraka, na kusuwetee mwaka wa kuendelea, na kusuwetee mwaka wa kufunguliwa, na kusuwetee mwaka wa Mungu aonekane ndani ya maisha yetu, aonekane ndani ya maisha yako, ajitukuze pamoja na wewe ndugu yangu. Itakuwa furaha kubwa sana katika maisha yako ndugu yangu. Mungu akubariki popote kwenye uko. Inawezekana ulikuwa na vitu vyenye ulitaka kufikia mwaka ambao umemaliza ama miaka hii ambayo yote imepita. Nataka nikuambie ndugu mpendwa, ya kwamba Mungu wetu hana mki yake na hachelewake, wakati yote iko ya Mungu. Hauwezi kusema Mungu amechelewa, lakini nakubidi kumkumbusha Mungu na kumwambia Bwana wa majeshi, baba yangu na Mungu wangu, ulisemaka hivi juu ya maisha yangu, sasa nakusii Bwana wa majeshi unitimizie. Ndiyo maana nataka nikuambie ya kwamba usikate tamaa. Ikiwa kuna kitu ulikuwa unatarajia, ikiwa kuna kitu ulikuwa unangojea hakikuweza kufika, ikiwa kuna kitu ambacho uliahidiwa lakini hakikuweza kutimilika. Ndugu yangu, hii mwaka Mungu atatenda makuu na maajabu ukichagua kutembea pamoja na Mungu, ukichagua kutembea katika mapenzi ya Mungu, ukisema Bwana wa majeshi, nimekuachia kila kitu, we peke mapenzi yako ifanyike. Usivunjike moyo, usikate tamaa. Mtumishi wa Mungu ama mjakazi wa Mungu mwenye uko ndani ya Mungu na kuomba ya kwamba ikiwa kuna kitu chote uliahidiwa kuweza kupokea, lakini na kuomba ya kwamba usivunjike moyo, usikate tamaa. Kuna vitu Mungu anaenda kutembea ndani ya tenda ndani ya maisha yako. Kuna vitu Mungu anaenda kubadilisha ndani ya maisha yako. Usiache Mungu kwa sababu hauku kujadiliwa mwaka imeisha. Usiache Mungu kwa sababu haukuona matokeo ya kenye ulikuwa unaombea. Usiache Mungu kwa sababu biashara yako vilishuka, lakini uzidi kuomba Mungu. Ule shetani alijidhihirisha, hii mwaka Mungu atende makubwa na maajabu, na Mungu aonekane katika maisha yako ndugu yangu, na Mungu hata nyamanza, Mungu atajitokeza na Mungu atatenda, kwa sababu yeye ni Mungu mwaminifu. Ubarikiwe ndugu yangu, ubarikiwe mpendwa wa Mungu popote kwenye huko Mungu akutendee mema, Mungu akutendee ishara, Mungu akusaidie siku ambazo zimebakia kusudi tumalize mwaka, uzimalize pamoja na Mungu wetu furaha ya mwaka hii tunaenda kuingia na kutakia ndugu yangu, kuna wengi ambao wanapoingia mwezi wa kwanza ama tariki ya kwanza, tariki hiyo ya mbele, wengi wanaenda kujifurahisha sana katika mambo mbalimbali isiyo kumpendeza Mungu. Wengi wanajifurahisha katika pombe, katika kulewa, wengine wamejifurahisha katika kuiba, wengine wamejifurahisha katika kusema uongo, wengine wamejifurahisha katika wizi, wengine wamejifurahisha katika hata kuua wengine. Lakini ndugu yangu, mtoto wa Mungu ambayo ananisikia kwa siku ya leo, mtoto wa Mungu, mchaguliwa wa Yesu Kristo, uliyenunuliwa na damu ya Yesu Kristo, ujue kumshukuru Mungu wako. siku lewa siku zini siku kuiba, kuloga na wengine watalala wanaloga hiyo usiku. Ndugu yangu, okoka, Yesu akusaidie. Unayelala huko naloga watoto ya wengine, unayelala hausinzie juu ya kuloga wengine, Mungu akusaidie mwaka hii ubadilike. Mungu akusaidie, neema ya Mungu ikukutane pale kwenye huko, ikubadilishe na ikufungue katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Neema ya Mungu ikuokoe ndugu yangu. Acha hii tariki, wengine watakapokuwa wako wanajifurahisha katika ulevi wengine watakapokuwa wako wanajifurahisha katika buzinzi, wengine watakapokuwa wako wanajifurahisha katika kuingilia manyumba za wengine. Ndugu yangu, ingia kushukuru Mungu, kumtukuza na kumwinua na kumwabudu, kumrudishia utukufu na heshima na shukrani, na kusema asante kwa kunimalizisha mwaka mwaka mwaka wa zamani na kuniingiza katika mwaka mpya, kumrudishia Mungu wako utukufu, kumrudishia Mungu wako heshima, kusema Mungu Mungu usifiwe, kusema Mungu tukuzwe. Wengi hawakumaliza hii mwaka, wengi walitarajia kumaliza mwaka lakini hawaimalizi. Baba yangu, ikiwa umeniweka katika mwaka mpya hii, ninakushukuru sana kwa sababu ninajua kuna mambo makubwa umeenda kutenda ndani ya maisha yangu, kuna mambo ya ajabu umeenda kubadilisha ndani ya maisha yangu. Acha nikushukuru Mungu wangu na kutolea leo maisha yangu na kutolea leo moyo wangu na kutolea mleo vyangu vyote, hata mali yako. Lakini ndugu yangu, ujue jinsi ya kumshukuru Mungu na kumrudishia Mungu tukufu na heshima na shukrani, Mungu wetu atasikia ni furaha kubwa sana mbinguni, kwa sababu Mungu, wewe ni mfano wa Mungu. Mungu alikuumba kwa mfano wako, kwa mfano wake. Wewe ni picha ya Mungu, wewe ni mfano wa Mungu. Unapaswa kumwabudu Mungu, unapaswa kumtumikia Mungu, unapaswa kumheshimu Mungu, unapaswa kutembea pamoja na Mungu katika mapenzi yake na katika upendo wa Yesu Kristo. Unajua vitu vyote vyenye viko katika dunia hii Mungu aliviweka, akasema mwanadamu avitawale. Cha kushangaza leo uko nakutana mtu, vitu vinatawala watu kuliko watu watawale vitu. Kitu kinakuongoza. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu hawataki kutawala vitu, lakini wanataka vitu ndio viwatawale. Haleluya! Mungu anaweza kubariki kitu chochote leo, lakini wakati anakubariki kile kitu wewe hautajiona tena uko chini ya Mungu, utaanza jiona uko yulu ya watu wote. Hapana, haiko hivyo, hiyo haimpendeze Mungu. Utaanza jiona kama wewe ndio unafaa kushinda wengine wote. Hapana, sio hivyo utaanza jiona wewe unafaa kushinda wengine wote, utaanza jiona wewe uko juu ya wengine wote, utaanza kujiona wewe unastahili kushinda wengine wote. Hapana, ule ule Mungu alikuinua, kesho atainua na mwingine, na sasa atamuinua zaidi. Nimejenga nyumba leo, mie niko hivi, niko hivi, nimeshinda fulani, nimeshinda fulani. Haleluya, amina. Bwana Yesu asifiwe. Ni mzuri lakini ule mwenyewe ulishimanga, lakini ule mwenyewe ulicheka, lakini ule mwenyewe ulizarau, inawezekana kesho atajenga nyumba, itakuwa mara tatu ya nyumba yako wala mara Unaweza kusema mie nimebarikiwa na pesa kushinda fulani, lakini kesho sasa tabarikiwa zitaia zako. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa ni, sema nimenunua gari ni amina, na Mungu akubariki na uitembelee kwa amani na furaha na ubarikiwe tena zaidi, ubarikiwe hata na nyingine, lakini usijiinue, sababu ule mwenye uliona hajanunua gari kesho atanunua zaidi ya ile yake, naye pia inawezekana kesho kutakuwa atanunua zaidi ya yake. Lakini Mungu asifiwe, ndugu wapenzi. Mungu abarikiwe sana, kwa sababu Mungu yuko mwema, kwa sababu Mungu wetu yuko mwaminifu. Usijiinue wakati Mungu anakubariki, usijiinue wakati Mungu anakupatia usijifanye kama mpagani. Ndugu yangu, baraka inatoka kwa Mungu, haiko baraka ya kujiinua wakati unabarikiwa. Wakati unabarikiwa, unapaswa kusikia huruma ya wengine hawajabarikiwa, unapaswa kusikia roho ya kuchukulia wengine hawajabarikiwa. Kwa nini uinukie wengine sababu unayebarikiwa? haujamjua Mungu. Ikiwa ungali unajiinua wakati unabarikiwa, ikiwa ungali unajiinua wakati Mungu anakutendea muujiza, hiyo haiko ndio mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni kushuka na kunyenyekea mbele za Mungu na kuombea wale wenye hawajabarikiwa. Mungu na wakati kuwakubali na kuwasaidia. Ndugu yangu, baraka ya mtoto wa Mungu haifanani na baraka ya watoto wa pagani wakati Mungu anakubariki ni kitofauti na jinsi wapagani wanabarikiwa. Baraka yako inapaswa kuwa mafundisho kwa wengine, baraka yako inapaswa kuwa wokovu kwa wengine. Wengine wanasema Mungu mwalibariki fulani, acha na mimi nitafute ule Mungu mwalibariki mama fulani, mwenye alibariki papa fulani, mwenye alibariki ndugu fulani. Haleluya! Mungu akubariki ndugu yangu, wewe unayebarikiwa na Mungu na unajua kushuka na kunyenyekea na kujua kusamini wale ambao hajaweza kubarikiwa. Mungu akubariki na Mungu akutendee mema na Mungu akuzidishe. Na wewe ambao haujapondekana, na wewe Mungu akuponde ndugu yangu, Mungu aingie ndani mwako, avunje ile moyo ya kujiinua, avunje ile moyo ya kujiona, akupe moyo wa kunyenyekea kama mtoto wa Mungu, ujue kushuka na kunyenyekea katika upendo wa Mungu. Bwana Yesu Kristo asifiwe, ndugu zangu acha mungu akutendee mema acha mungu akutendee ishara acha mungu akubariki ndugu yangu acha mungu akusaidie acha mungu akurudishie nyota ya maisha yako iliyonyanganywa na mwovu iliyonyanganywa na ibilisi iliyonyanganywa na wachawi mungu iko mwaminifu mungu atatenda mungu atatenda wa ndugu zangu ninashukuru sana kwa hii siku ya leo nitaka tu niwasiwekee mwaka mpya Mungu akubariki sisi wote wa ndugu zangu, tuingie katika upya kwa amani, tujue kumshukuru Mungu, tujue kumtukuza Mungu, tujue kumuinua Mungu, tujue watoto wa Mungu wanaweza mshukuru namna gani, wanaweza kuabudu namna gani, wanaweza kuwa kitofauti na wapagani namna gani. Ndugu yangu, Bwana Yesu asifiwe. Unaona Israeli Israeli kila mwaka walikuwa wanaenda kumshukuru Mungu, wanapeleka vitu mbalimbali kwenda kumshukuru Mungu, awe kurudishia utukufu haleluya usikose kumshukuru mungu wako ndugu yangu usikose kumrudishia mungu utukufu wana wa israeli sawa walivukaka bahari ya shamu sawa walivuka bahari ya shamu wakaimba nyumba nyimbo ya musa wakaimba nyimbo ya musa wakaimba nyimbo ya utukufu wakaimba nyimbo ya kumrudishia mungu utukufu wakaimba nyimbo ya kumrudishia mungu heshima wakaimba Nyimbo Mungu shukrani, kuona jinsi amewaposha katika mikono ya Farao, kuona jinsi Mungu amewavukisha bahari. Ndugu yangu mpendwa, kila shida yote uko nayo, Mungu ana uwezo wa kukata njia pale. Mungu alikakata njia ya bahari, wakaimba nyimbo ya sifa, wakamshukuru Mungu sana, wakamuinua Mungu, wakaimba kule ngambo. Mungu alivuka na Israeli kule ngambo, kule ngambo, eh, walivuka na furaha walipomwimbia nyimbo za Musa. Haleluya, wandugu wapendwa, wakamwimbia nyimbo za Musa, wakaimba nyimbo za utukufu, wakaimba nyimbo za shangwe, wakaimba nyimbo za kumfurahia Mungu. Ndugu yangu, hii mwaka ilikuwa mo vita mingi, hii mwaka ilikuwa mo mateso mengi, hii mwaka ilikuwa kilio na uchungu, hii mwaka ilikuwa na uchungu na machozi makubwa sana. Lakini ndugu mpendwa, acha Mungu akusaidie, acha Mungu akubariki, ujue kutafakari Mungu amekutosha wapi, ujue na kujua Mungu anakupeleka wapi, ujue ya kwamba Mungu amekutosha katika mwaka wa zamani, amevipeleka katika mwaka mpya. Usi, usijiulize mingi, kutoka mna vitu mingi sana, kutoka mna vitu mingi sana. Waisraeli sa walitoka Misri, kutoka kutoka ni kuenda mubaraka, na baraka huwezi kuifikia baraka ya Mungu hauwezi kuifikia kabla haupitie vilima, kabla haupitie jangwa, ikiwa uko mchaguliwa wa Mungu. Ndiyo kwa maana ndugu yangu, nataka nikuambie hilo jangwa lote ulikutanana nalo, hiyo milima yote ulikutanana nayo, hiyo maadui yote ulikutanana nayo, hiyo kukataliwa yote ulikutanana nayo, usijali. Ikiwa unamchagula Mungu, ikiwa unamchagula Yesu Kristu, Roho Mtakatifu iko ndani yako, ndugu mpendwa, usijali. Upande wako kuna yule anatoa mzuri ambaye mtatembea naye mwaka huu, sababu rafiki mbaya anaweza tuma ufikie baraka yako, ndugu mbaya anaweza tuma ufikie baraka yako na we mwenyewe unaweza kama ufikie baraka yako na Mungu. Kuna Mungu wakati kama huku mchaguliwa wa Mungu, yeye pekee anaweza kukupitisha mjangwa kusudi angalie kama wewe kweli unampenda, lakini naiko anakuona. Nataka nikuonyeshe nani Yusufu. Yusufu alikuwa mchaguliwa wa Mungu, lakini alipitiaka mjangwa kubwa sana. Yusufu alipitiaka mjangwa kubwa sana, lakini alikuwa pamoja na Mungu. Lakini katika jangwa lile Mungu hakuweza kuacha Yusufu. Katika jangwa lile Mungu aliweza kutembea pamoja na Yusufu. Katika jangwa lile Mungu alikuwa upande wa Yusufu. Katika jangwa lile Mungu alibariki Yusufu mpaka gisi alingoya anamaliza jangwa, anafikia baraka yake. Haleluya! Wandugu zake walimuuzishaka, wakamtupa mshimu, wakamtosha mshimu, wakamtia kubarabara, wakamuuzisha kuwa Mediani wakafikiria maisha ya Yusufu imekwishia pale, wakakuwazia maisha ya Yusufu imekomea pale. Kumbe kupitia lile jangwa ilifale Yusufu mm. samani mm, ilifale Yusufu wa ndugu yake wamuuzishe, ilifale Yusufu wa ndugu yake wamutupe, ilifale Yusufu wa ndugu yake wa... Yusufu alikuwa anapendwa na baba yake sana, Yusufu alikuwa anapenda mzazi wake sana, wa ndugu zake na Yusufu hawangemuuzishaka hangefikiaka baraka yake, lakini ilifale Yusufu apate jaribu, ilifale Yusufu apate adui, ili ule adui amusogeze, amupeleke katika baraka yake. Bwana Yesu asifiwe. kuna adui mwenye anakuweka ndani ya maisha yako kusudi akusogeze. Kuna adui mwenye anakuweka ndani ya maisha yako kusudi akusogeze mbele ya Mungu, kusudi akusogeze ndani ya baraka yako, kusudi akusogeze katika utukufu wa Mungu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana, watumishi wa Mungu. Adui anaweza kuja, huyo adui anayekusogeza katika baraka yako hawezi kukuua, hapana atakutesa, atakuwa kama vile anakutesa. Mungu atamwacha kusudi akusogeze tu mubaraka yako, kusudi tu akupeleke mubaraka yako, iko anakusogeza, iko anakusogeza, iko anakusogeza. Acha wale wote walikuwa maadui zako mwaka hii, walikuwa wako wanakusogeza katika baraka yako ya 2021. Bwana Yesu asifiwe, ndugu wapendwa. Nyumba ya Potifari, Yusufu sasa aliuzishwa, akauzishwa nyumba ya Potifari ukaenda angalia Yusufu Musoko wenye walikuwa wanaujishia baboi ama watumishi wa kunyumba. Yusufu alilimba kama ile soko yenye wa ndugu zake hawakujuaka, yenye baba yake hakujuaka, alikuwa na nyota ya ufalme. Sasa haiko kila mtu ndio angepashwa nunua Yusufu Musoko. Haleluya. Nataka kumalizia. Ndio maana Yusufu akahimba msoko mpaka kisa aliuziwa kama nyumba ya mfalme Potifari akaingia mwa ile nyumba akakuwa mtumishi wa mule, lakini kwenda kuangalia kitu cha kushangaza, mule mule mnyumba ya Potifari, mule mule bibi ya Potifari naye akajigeuza kuwa adui ya Yusufu akaanza kutamani Yusufu, akataka waanze kulala na Yusufu. Pepo zenyewe zinatawala wanamke, zinatawala hata na wanaume, kuvutia watumishi wa Mungu, kupotosha watoto wa Mungu. Lakini ndugu yangu mpendwa, nataka nikuambie kama unajua mtu yuko na kitu cha Mungu, kama unajua mtu yuko mtumishi wa Mungu, hapana kutaka kumtia katika maneno ya kumtoka katika lengo ya Mungu, kwa sababu utakuwa na msako mzito ndani ya kichwa chako, utakuwa na laana za ajabu ndani ya maisha yako mtumishi wa Mungu ni moto ya kukimbilia mbali. Bibi ya Potifari akataka balale na Yusufu. Yusufu akasema, nilipewa ruhusa na kila kitu chote ndani ya hii nyumba, lakini wewe, siwezi kumkosea Mungu wangu wala siwezi kumkosea bwana yangu, siwezi kumkosea bose yangu. Alinipa ruhusa ya kugusa kila kitu ndani ya hii nyumba, lakini hakunipatia ruhusa ya kusema kama mimi naweza kulala na mke wake. Yusufu akaponyoka lakini hata hivyo akasingiziwa akaenda mprizo. Bibi ya Potifari akamsogeza Mubaraka. Haleluya! Nataka kumalizia hapa, ndugu yangu, mule mule mprizo mule Yusufu ali mulitokea ndoto na Yusufu akatafsiri ile ndoto na gisi Yusufu alingoya anakuwa mkubwa na gisi alingoya anasaidia wa ndugu yake wenyewe walimuuzishaka. Ndugu yangu kenye nakwambia hapa kuneno la mwisho ni kusema ya kwamba wale wote walikukosea mwaka yenye liishi acha ubarikiwe mwaka kesho, utakuwa baraka ndani ya maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Mungu awabariki wajakazi wa Mungu na watumishi wa Mungu na watoto wa Mungu wote kwa jumla, wote wenye watasikia hii shauri ya siku ya leo. Mubarikiwe na Mungu na Mungu awatendee mema katika jina la Yesu Kristo. Mungu awabariki ndugu zangu kwa kipindi chetu hichi ambacho kinasema ya kwamba la parole de Dieu et la miracle, ama neno la Mungu na muujiza mubarikiwe watumishi wa Mungu, mubarikiwe ndugu zangu, Mungu iko pamoja nani nanyi na mtumishi wa Mungu Pastere Justin Mpozi pia naye abarikiwe mtumishi wa Mungu kwa siku ya leo. Mungu amubariki na mtendee mema katika jina la Yesu Kristo. Mubarikiwe nyinyi wote, mwaka mpya ya amani na furaha na shangwe katika jina la Yesu Kristo. Nawatakia wokovu wa Mungu, wokovu wa Mungu ulimwengu mzima katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliyekuwa hai.

Haleluya! Huyu mwimbaji anaimba nyimbo nzuri sana, se damu ya Yesu inamaliza kila kitu, inaosha kila kitu chote, damu ya Yesu. Haleluya!